na matraps. Yan, ang lalaki. Pakita sa inyo. Yan. Focus, focus, focus! Mag-focus ka! Yan! Laki! <laughs> And then, siyempre, nandito yung sinamak. Siyempre, halaluin natin. <laughs> And then, yung chili. Chili na maanghang! tayo sa ating next mukbang vlog. <laughs> so yun no, mga traps. Umpisa na natin ang ating mukbang na. No? It's hipon. Grabe! <laughs> ang laki. So ito yung kinilaw na hipon no? sa mga Ilonggo. No? Tawag nila kinilaw na hipon. Pero eto, fresh na fresh na kakainin natin. <laughs> <laughs> This is my first time na matraps. Yan, ang lalaki. Pakita sa inyo. Yan. Focus, focus, focus! Mag-focus ka! Yan! Laki! <laughs> And then, siyempre, nandito yung sinamak. Siyempre, halaluin natin. <laughs> And then, yung chili. Chili na maanghang! subscribe. So, start na tayo. Siyempre, lagay muna tayo ng suka. Para pinaka the best. Haluin muna natin. <laughs> Oh! <laughs> so, may suka na tayo mga trumps! So, start na tayo mga trumps no, no, no, no. so, binalatan ko na to. Kasi ayaw kumain ng balat. so, sa atin sa so, yan. Siyempre. Yan. Pinakamasarap. Yan. And ilagay natin sa chili. Chili na pinakamangang. Hmm. Siyempre, ilulup natin. Ayan, pakita natin siyempre. So, ayan. Namumuo muna. ayan, siyempre. Kainin na natin. Ah! ah! Up! Ah! Apa? <laughs> Pangalawa. Sausaw. Siyempre, sausaw natin ang dito sa ating suka. And chili. Paikutan natin ng chili yan. Hmm. so, ang sarap pala na ito, no, mga traps. First time ko kumain ito. syempre fresh na fresh, di ba? Kailangan natin fresh na hipon. Lagyan natin sa chili. So, ang chili medyo manghang. Medyo naluluha na ako. <laughs> hmm. Balutin natin ng chili na marami. Tubig. Angang. Ah. <laughs> Bawal pala yung tubig. Challenge challenge. Ah. Ah. Naluluha na ako. Grabe, ang hangat chili. Ah. Ah, isa pa. Ah. Sasa natin sa suka. Whew. Ah. Ayan. Ah, chili. Pre, sasunatan na mabuti. Ayan, ayan. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah! Ah! Hindi ko na kaya. Bye-bye. Ha. Ah. Ang hanga.